በስዕሏም ፊት ስገዱ፣ እሷ መድኃኒታችሁ ናት። በስዕሏም ፊት ስገዱ፣ እሷ መድኃኒታችሁ ናት። አዎ መድኃኒታችን ናት፣ መድኃኒታችን ናት። አሁን እግዚአብሔር ያሳያችሁ። ለድንግል ማርያም ሲሆን ብቻ እኮ የሚቆጡ ቆይ እንትን ቴዎድሮስ መድኃኒት ቤት፣ አስቴር መድኃኒት ቤት ሲባል አይቆጡ። እስቲ ሂድና እዚያ ባለ መድኃኒት አቤት፣ ኢየሱስ ብቻ ነው መድኃኒት፣ ይህን ዝጋ በለው። እስቲ ሂድና እሱማ ናትክን ይልሃል። እመቤታችን ስለማትልህ ትሳደባለህ ማለት ነው። እድኩ ይገርማል። ፓስተሩን ራሱን ተሻለ ብትሉት መድኃኒት ውጭ ተሽሎኛል ይላል። ኢየሱስን ውጣ ሆኖ እንዲሁ እኮ አይደረስ እኮ ነው። እንዲሁ እንዲሁ ድንቁርና እንዲህ አድርጎ ቤት ይሰራል። እንዲህ አድርጎ ድንቁርና እንዲሁ ቅር ጥበብ ቤቷን እንደሰራች ድንቁርና ቤቷን የሰራችባቸው ሰዎች እኮ ናቸው እነዚህ ሰባት ምሰሶ የድንቁርና ምሰሶ የቆምባቸው ሰዎች እንዲሁ እኮ ይገርም። መድኃኒት ክርስቶስ እግዚአብሔር ያሳያችሁ። ውሃ ኢየሱስ ውሃ የህይወት ውሃ ነው። ውሃ ጠጣው ሲል ኢየሱስን ኢየሱስ ታውቶ ውሃ ኢየሱስ ነው። አጠጣ በል እስቲ እስቲ በል ታጠጣ ኢየሱስ ነው ውሃ በል። እኔ ህይወት እንጀራ ነኝ ብሏል። አይ በቃ እንጀራ አትብላ፣ ኢየሱስ ነው እንጀራ በልና ሳት በላተኛ እስቲ ትሞታለህ፣ ትበላለህ። ይሄን እንዲሁ እኮ አይደረስ እኮ ነው። ክርስቶስ እረኛ ነው። እስቲ ሲጨንቅ ፖሊስ አጠራ። ይኸው እኮ እንዲሁ ድንቁርና እኮ ነው ይሄ ማለት ክርስቶስ ንጉስ ነው። እስቲ አልገዛም በልና መንግስት የሚያደርግህን ታየዋለህ። ንጉሴ ክርስቶስ ብቻ ነው በልና የጸጋ አለ የባህሪ አለ። ክርስቶስ ብርሃን ነው። እስቲ ባትሪ አልቦ እንቅፋት ወግሮ ወግሮ ሲጥል እንዲሁ ነው። ይሄ ድንቁርና አይደለም፣ ድንቁርና እኮ ነው። ሁል ክርስቶስ በተጠራበት ስም እንኳን እናቱ ፀሐይ ተጠርታበታለች። እሱ ብርሃን ነው። ፀሐይ በአቅሟም ብርሃን ናት ባትሪ በአቅሙ ባትሪ ኮክ ብርሃን ተብሏል። ተመልከቱ ማለት ነው። እኔም አባ ተባልኩ፣ እግዚአብሔርም አባ። ይገርማል እኮ አይከፈው እሱ አባ አባ ብለን የምንጠራበትን የልጅነት መንፈስ ሰጠና የተባለ ተጠራበት። አብርሃምም አባት እግዚአብሔርም አባት ከዚህ በላይ ቃል ስለሌለን ማለት ነው። ዳዊትም ንጉስ እግዚአብሔርም ንጉስ። ዳዊት ውስጥ ጥሩ ነው። ጀሬም ንጉስ እግዚአብሔርም ንጉስ፣ በአንድ ስም ማለት ነው። በአንድ ስም በአንድ ስም እግዚአብሔር እንደዚህ ስለተጠራ ልብ ብላችሁ ስሙ። እግዚአብሔር እንደዚህ ስለተጠራ ፈርዖን ሙሴም አምላክ እግዚአብሔርም አምላክ ሙሴ የፈርዖን አምላክ ነው። ዘጸአት 7 25 ላይ እግዚአብሔርም አምላክ ሙሴም አምላክ። አሁን ሙሴ እግዚአብሔር ነው አይደለም? እግዚአብሔርም ጌታ አብርሃምም ለሚስቱ ጌታ። ቅዱስ ጴጥሮስ ሳራ ባሏን ጌታ የትለው ነበር ጌታ። አሁን አብርሃም እግዚአብሔር ነው አይደለም? ቅዱሳን እግዚአብሔር በተጠራበት ስም ስለተጠሩ እግዚአብሔር ናቸው ማለት አይደለም። ድንግል ማርያምም መድኃኒታችሁ ናት ስትባል የእግዚአብሔርን መድኃኒትነት ትተከትለች የክርስቶስን መድኃኒትነት ተክታ እግዚአብሔር ናት ማለት አይደለም። እምንድነው በክርስቶስ ደም ብቻ ነው። ድንግል ማርያም ግን ወደ ልጇ ስሬት ለመቅረብ መሰላላችን ናት። አዎ መድኃኒታችን ናት። ምን መድኃኒታችን ናት? እንዴት አጋ መድኃኒት የምትሆነን መድኃኒት የምንድንበት ስጋ የተገኘ ከሷ ነው። የምንድንበት ደም ከሷ ነስቶ የተዋሃደው ነው። ያዳንን ክርስቶስ ከሷ በነሳው ስጋ ነው። እሷም ጸልያ ታድነናለች። ወድ በማን ነው የምታድነን? በልጇ። ሐዋርያት የዓለም ብርሃን ናቸው። የሚያበሩ በክርስቶስ ብርሃን ነው። ድንግል ማርያም መድኃኒት ናት። የምታድን ክርስቶስ በሰጣት ጸጋ ነው። ባለ መድኃኒት ይፈውሳል። እንጨቱ ቁስል ያደርቃል። ከመድኃኒት ተቀሙመበት። እግዚአብሔር መድኃኒት ሁን ስላለው የእግዚአብሔርን መድኃኒትነት ግን የምንውጠው እንጨት ወይም መድኃኒት አይቀማም። ድንግል ማርያም መድኃኒት ናት። እግዚአብሔር የጸጋ መድኃኒትነት ስለሰጣል ከልጇ በልጇ ረድኤት ትፈውሳለች። ሐዋርያት እኮ ፈውሰዋል። ይገርማችኋል እስቲ እግዚአብሔር ያሳያችሁ። ከቅዱስ ጳውሎስ ጨርቅ ማርያም ታንሳለች። የቅዱስ ጳውሎስ ጨርቁ ተቀዶ ሂዶ እኮ ድዊ ፈወሰ። ከጨርቁ ልታንስ ነው ሂዶ እኮ ፈወሰ። እስቲ እግዚአብሔር ያሳያችሁ። ብታንስ ብታንስ ከጴጥሮስ ጥላ ታንሳለች። ጥላው አካል የሌለው የቅዱስ ጴጥሮስ ጥላው የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ አምስት ላይ እንደተነገረ ድውያንን ይፈውስ ነበር። ከጥላ አካል ይበልጣል፣ ከአካልም የማርያም አካል ይበልጣል። የድንግል ማርያም አካል አምላክን የተሸከመ አካል የበለጠ ነው። ይህንን አካል ነው አይፈውስም የሚሉት ነቢዩ ኢሳያስ ትንተ ኢሳያስ ምዕራፍ 25 ላይ ከእኛ መካከል እሳትን መሸከም የሚቻለው አለን ይላል። የለም እሷ ብቻ ቻለች። ያችን አካል ነው አትፈውስም የሚሏት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን የተሰኛችሁ አንድም የተባላችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች እንደምን አደራችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን ዋላችሁ? አሚን። የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመሰገነ ይሁን። አሜን። መወደስ መቀደስ ያንሰሃል በሰማይ በምድር ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጥላ ከለላ ነህ መሐሪ ቸር ጌታ በየትኛውም ጥበብ ከቶ ማትረታ እንደው በቃልህ ሺህ አእላፋቱን የምትረታ ነህ የንጉሶች ንጉስ የአማልክት አምላክ እስኪ ልቀኝልህ ለወድስ በዚህ መድረክ ከህፃናት አንደበት ምስጋና ይጣ! አንተን መወደስ ይሁን የኛ እጣ ኃይሌ ብርታቴ

እልል ይባላል። እልል በሉለት። የዘላለሙ የአብርሃሙ ስላሴ የዘላለሙ የአብርሃሙ ስላሴ ከመንገድ Yeter يترى بلا بلا En مدرسة إلا en Ebede babatı Beti indi mula Ve ante bereket Elel elel elel efendim Libertati Kumri mugasi Hayli libertati Kumri mugasi Yezel adamı يبرم ስላሴ የዘላለሙ ያብራሙ ስላሴ ጠፈሩን በውሃ በጥበብ ያሰራ እኔስ ይደንቀኛል የስላሴ ስራ ኑና ተመልከቱ ታምራት ሲሰራ ሰዎች እልል በሉ ወዳዱ ይሰራ ኃይሌ ብርታቴ ክብሬ ሙገሴ ኃይሌ ብርታቴ ክብሬ ሙገሴ የዘላለሙ የአብርሃሙ ስላሴ የዘላለሙ የአብርሃሙ ስላሴ በአንደኛ ልጁ እስኪሸጥ ወዶናል። ወልድም በተዋሕዶ እኛንም መስሎናል። እሉ ተገለጠ የመንፈስ ቅዱስ የቅዱሳን አርሱ ሲያድን ሲፈውስ ኃይሌ ብርታቴ ክብሬ ሞገሴ ኃይሌ ብርታቴ ክብሬ ሞገሴ የዘላለሙ የአብርሃሙ ስላሴ የዘላለሙ የአብርሃሙ ስላሴ ኃይሌ ብርታቴ ክብሬ ሞገሴ ኃይሌ ብርታቴ ክብሬ ሞገሴ የዘላለሙ የአብርሃሙ ስላሴ የዘላለሙ የአብርሃሙ ስላሴ እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ያንተ አይነት እንዴት ይገኛል? ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል፣ ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል። አኑሮኛል ቸርነት ልክ የሌለው ደግነት እንዳንተ አይነት እንዴት ይገኛል? ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል፣ ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል። እጃችሁን ከፍ ያቺ ፈዋሽ አዳኝ እጅ ዛሬም ለእኔ ተዘርግታ በኃጢአት ርቄ እንዳልጓዝ አስረኸኛል በውለታ። ደግሞ ሕይወት ምርጫ ቢሆን ካንተ ወደ ማን ይኬዳል? አባቴ ፍቅር እኮ ጌታዬ ፍቅር እኮ ዓለምን ያስክዳል አኑሮኛል ቸርነት ልክ የሌለው ደግነት እንዳንተ አይነት እንዴት ይገኛል? ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል ሁሉም ነገር ትዝ ይለ እድርታ እድርታ እድርታ ሞቼ ነበር ተቀብሬ ጌታ ወደ እኔ ባትመጣ አንተ ሞቴን ባትሞትልኝ ወዴት ነበር የኔ ዕጣ? ከንቱ ነበር ማንነቴ ተሸናፊ ለዚች ዓለም ገና አንተ የያዝከው አባቴ የያዝከው ይኖራል ዘላለም አኑሮኛል ቸርነት ልክ የሌለው ደግነት እንዳንተ አይነት እንዴት ይገኛል? ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል ሁሉም ነገር ትዝ መቅደስን ተጠግቼ አይቻለው ብዙ ነገር በልቤ ውስጥ ያስቀመጥኩት እንዲህ ለሰው ማይነገር ግን የሆነው ሁሉም ሆኖ የለም ዛሬ ያላረፈ የመከራው እሳት የፈተናው እሳት በአንተ የታለፈ አኑሮኛል ቸርነት የሌለው ደግነት እንዳንተ አይነት እንዴት ይገኛል? ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል፣ ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል። ኧረ እስቲ ከፍ ስነፈርቅ ሳለቅስብ እሺ ያልከኝ ሁሉም ሆነ ማይሆንለት ነገር የለም ለካስ ባንተ የታመነ መቸኮሌ መታደፌ አምላኬ ሆይ በከንቱ ነው። መፈጸሙ ላይ ቀር መፈጸሙ ላይ ቀር ጌታ ያንተ ያልከው አኑሮኛል ቸርነት ልክ የሌለው ደግነት ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል፣ ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል። ስምሽን ለልጅ ልጅ እነግራለው፣ እናቴ በምልጃይ ሰው ሆኛለው። እመቤቴ ስልሽ ነይልኝ ማዕበል ሳይነቅለን እስቲ እጃችን ስምሽን ለልጅ ልጅ እነግራለው፣ እናቴ በምልጃይ ሰው መቤቴ ስልሽ ነይልኝ ማዕበል ሳይነቅለኝ እመቤቴ ብዬ ስምሽን መጥራቴ ቢራቆትብኝ ነው ባዶ ቢሆን ቤቴ አይኖችን ከእንባ ከለቅሶ ከልክይ ልብሽ ይራራልኝ ወደን ያዘንበይ ስምሽን ለልጅ ልጅ እነግራለው ናቴ አጃይ ሰሆኛለው መቤቴ ስልሽ ማበል ሳይነቅለኝ ሰላም አለኝ አሁን ይህንን አውቃለው እጅግ ብዙ ነገር ከአንቺ አግኝቻለው ማደጋዬ ሞልቶ ዓለም ተመልክቷል ምድረ በዳው ልቤ በጸሎትሽ ረግቷል እነግራለው ናቴ በምልጃይ ሰሆኛለው መቤቴ ስልሽ ነይልኝ ማበል ሳይነቅነኝ ባህሩም ቢሞላ አምናለው በልጅሽ አንገት አያስደፋም እናቴ ጸሎትሽ ስምሽን ስጠራ እጆቼን ዘርግቼ ቀስታቸውን ሁሉ ጣሉ ጠላቶችን ስምሽን ለልጅ ልጅ እነግራለሁ ናቴ በምልጃሽ ሰው ሆኛለሁ መቤቴ ስልሽ ነይልኝ ማዕበል ሳይነቅለኝ ስምሽን ለልጅ ልጅ እነግራ ኛለው መቤቴ ስልሽ ነይልኝ ማዕበል ሳይነቅለኝ ፍቅሯ አይደርብም የምትለሰልስ የሰጠንን አምላክ ለማሰብ ልብሳችሁን አጥባችሁ መሬታችን እንድትባረካችሁ ያደረጋችሁን ሁሉ ድንግል ማርያም ትቆሚያችሁ ተባርካችሁ እልል ድንግል ማርያምን አመስግኑ። ማርያምን አመስግኑ። ግራና ቀኙን ክፈቱ። ግራና ቀኙን ክፈቱ። ለድንግል ማርያም ስዕለት የምትሰጡ ስጦታ ስላደረ የሰራ صلاة እመቤቴ ማርያም እመቤቴ ባንቺ ስላደረ سوسلتي አንቺ ስላደረ የሰራዊት ጌታ እመቤቴ ማርያም በስምሽ ሰላምታ እልል ብላችሁ ወዳይታ መስክሩ። ነጠላችሁን እንዳታነሱት ስዕሏ ተመልሳ ከሄደች በኋላ ተባርኮላችሁ ታነሱታላችሁ። እሺ ይዘው ከፊት መምጣታቸው የሰባ ሰገል ምሳሌ ነው። ሰብአ ሰገል ጌታ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የመወለዱን ዜና ሰምተው ሊሰግዱለት ሲመጡ ወርቅ፣ ዕጣን፣ ከርቤውን እጅ መንሻ አድርገው ይዘው መጥተዋልና የዛ ምሳሌ ነው። አንዳንድ ሰዎች ሳይገባቸው ፖስተው ምን ጉድ መጣብን ደግሞ ዛሬ ምን አመጣችሁ እያሉ መሳቂያ መሳለቂያ አድርገውን እንደነበረ ይታወቃል። ስለዚህ በደንብ ስሙ። ክርስቶስ የመጣውን ዕጣን ለአምላክነቱ፣ ወርቅ ለመንግስቱ፣ ከርቤ ለመራራ ሞቱ ምሳሌ ተደርጎ መምጣቱን ለማጠየቅ ነው። የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ስዕል ሦስት አይነት ቀለማት ነው የሚኖሩት። ሰማያዊ፣ ቀይና ቢጫ ያላችሁ። ፀሐዩ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው። በትንቢተ ሚልቅያስ ምዕራፍ አራት ቁጥር ሁለት ላይ ስሜ ተብሎ ተናግሯል። እሱ ፀሐይ ሆኖ ሲወጣ እመቤታችን ድንግል ማርያም ደግሞ ምስራቅ ናት። የእመቤታችንን ምስራቅነት ለመረዳት ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ አርባ አራት ላይ እዩ የተዘጋ ደጅ ከወደ ምስራቅ አየው ከኃያላን ጌታ በቀር ወደ እርሷ ገብቶ የወጣ የለም በሚለው እመቤታችን ምስራቅ፣ ክርስቶስ ደግሞ ፀሐይ እንደሆነ ለማጠየቅ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አባቶቻችን ሰሎሞን እቴ ሙሽራዬ ሰሜኑን ያየሽ እኔም ልልሽ እናቴ ማርያም ግቢ ከቤቴ እኔም ልልሽ እናቴ ማርያም ከቤቴ ሁሉም ሰው በሲዘረጋ የክብር ሽልማት ራሱ ሲያስጠጋ ሙሽራዬ ሰገቡን ያለሽ እኔም ልበልሽ እናቴ ማርያም ድሪተቤቴ እኔም ልበልሽ እናቴ ማርያም ድሪ ተመቻለልና የሕዝቤ ሙሽራዬ ሰሎሞን አለሽ እቴ ሙሽራዬ ሰሎሞን ደመና ድቤ ደመና እመቤታችን ርተልና እቲ ሙሽራ እግሬ ሙሽራዬ ሰሎሞን አለሽ እኔ We love Krishna ያሰማልን። ለሁላችንም ዝማሬ መላእክትን ያሰማል። ዘማሪ በእርሱ ፈቃድ አሁንም ባጭሩ ይዘምርልና የመጨረሻውን እንደምናመሻችሁ መድኃኔዓለም ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። አዛኝቷ ማርያም ምስጋና ይድረሳት። መልአኩ ሚካኤል፣ እግዚአብሔር ቅዱሳን ሰራዊቶች ሁሉ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አስተምሮ መሰረት በየደረጃቸው ምስጋና ይድረሳቸው። ከስም በላይ በሉ። ስም አለኝ፣ ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያን ነኝ፣ በተዋህዶ የከበርኩኝ፣ በማዕተቤ አብኩኝ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በሉ። ራሷ ሀገር ናት የክብር ተምሳሌት በክርስቶስ ክርስቲያን ተሰኝተን ከስም ሁሉ በላይ የእሱ ስም ነው። ስማችን ከፍ ያለ ነው። ልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። fuego por todo Get some of that ያርገውን ተቀለሱነ አይደለም ያቺ በጸጋው ታጥበሽ በጸሎት ኢትዮጵያ ሰላምሽ ይምሳ Amém. አይፈልግም። ያንሳል ያንሳል። ያሰማልን፣ ሰማያትን ያወርስልን፣ ለሁላችንም ዝማሬ መላእክትን ያሰማል ልጅ ጠፍቶብናል የሚል ስጦታ የታደለ የሚባል ልጅ ነው ወይ እዚህ አውደ ወይ በሩ ላይ እንድትጠብቃቸው ይፈልጉሃል። ስጦታ ታደለ ኤርምያስ ሶሎሞን ጀሞ በር ላይ ትፈልግሃለች የመጨረሻው የመርሃ ግብራችን ማጠቃለያ ዝማሪያችንም ቅድመ እግዚአብሔር እንዲደርስልን በብፁዕ አባታችን ቃለ በረከት ነውና ኋላኝ ይከተላሉ። ባለው ያጎደልክብኝ ሳውት ሁሉ ሰጠህ ብለህ ለግለበት አልፎ ብዙ ምናለ ያጎደልክብኝ ብሎ ምናለ ያጎደልክብኝ ሳውት ሁሉ ድምፃችሁን አሰሙ። see. 叙啊，咱们是。 ጌታችን እጃችሁን አሳዩ፣ ከፍ አድርጉ፣ አመስግኑ። አናኔ ስጋው Sigana Yunus Feracı Bir çiş haydın ለዘማሪ በሱ ፈቃድ አምላካችን ዝማሬ መላእክት ያሰማልን፣ የአገልግሎት ዘመኑን ያርዝምልን፣ በዕድሜ በጸጋ ይጠብቅልን። በእውነት በዚህ ምሽት እግዚአብሔር እየተመሰገነ እየከበረ እኛም በቃሉ እየተፈወስን ነፃ እየወጣን ጠላት እያፈረ ይገኛልና እንኳን ደስ አላችሁ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች በመሆናችን የድንግል ማርያም ልጆች በመሆናችን እንኳን ደስ አላችሁ። የእግዚአብሔር ልጆች መንጋዎች በመሆናችን እንኳን ደስ አላችሁ። የቅዱሳን ወዳጆች በመሆናችን እንኳን ደስ አላችሁ። ከሁሉም ያንበልጣለን የእግዚአብሔር ልጆች ነንና የተሰበሰብንበትን ቦታ ቅዱስ ነውና እኛም የእግር ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጆች ነንና እንኳን ደስ አላችሁ እንላቸዋለን። በእውነት እግዚአብሔር በደንብ አድርጋችሁ አመስግኑት። ግሩም ነው፣ የሚገርም ነው። ቅድም ስለ እንጀራ በደንብ ተማርን። ለካ እንጀራ ሌላ እንጀራ አለ፣ የምንጠብቀው እንጀራ ሌላ እንጀራ አለ። ያ ሌላ እንጀራ ደግሞ በሰማይ የምንመገበው ራሱ እግዚአብሔር መሆኑን ይሄ የምንዘምረው ዝማሬ በሰማይ ያለ መሆኑ ከመላእክቱ መላእክቱ የበሉትን እንጀራ እንደምንበላ ነገሩን። ይህንን እኮ የትም አናገኘውም። በደንብ አመስግኑት እግዚአብሔርን። እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አክብሩት። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ደስ አላላችሁ? ደስ አላላችሁም? በእውነት አረርቲ ዛሬ በክርስቶስ በወንጌል ደምቃለች። አረርቲ ከፍ ከፍ ብላለች ዛሬ እግዚአብሔር በዚህ ምሽት እየተመሰገነ ነውና በእኛ አንደበት ስሙ ከፍ ከፍ እያለ ነውና እንኳን ተመረጠን፣ እንኳን በዚህ የከፍታ ስፍራ ላይ ደምቀን ተገኘን። ጥላት ይህን ጊዜ እያመመው ነው፣ ይመመው በጣም ሲያመው ሊፈወስ እኛው ጋር ይመጣልና ስሙ ይመስገን፣ ስሙ ይኮርልን። እንማር ይብቃል፣ እንማር ይብቃል። እርግጠኞች ናቸው? ብናድርስ አባታችን ቤት ምን ችግር አለ? ሰው አረቄ ቤት ይተኛ የለ? ሰው ቱቦ ውስጥ ተቀርቅሮ ያድር የለ? እዚህ ቅዱሱ ስፍራ ላይ ቅድም መምህራችን እንደነገሩን ይሄ እምነት ነው፣ አፈር አይደለም። እምነቱ ላይ ብንተኛ ምን ችግር አለ? ደስተኞች ናችሁ? ስለዚህ የጠፋን አይደለንም። በቤቱ ደምቀን የተገኘነንና ክብር ለስሙ ይሁን። እኛ እንበልጣለን በአዳራሽ በእርግጫ በጡጫ የምንማታ አይደለንም። የእግዚአብሔር ቃል በልባችን ላይ የሚከብርልን የድንግል ማርያም ልጆች ነን። ሰውየው አዲስ አበባ ላይ ሞተ። የት ሞተ? ንገሩኝ፣ የት ሞተ? አዲስ አበባ ላይ የሞተው ክፍለ ሀገር ሊቀበር ክፍለ ሀገር ላሉት ዘመዶቹ መርዶ ተነገራቸው። ሞቷልና አስከሬን ጠብቁ ተባሉ። ዘመድ ተሰባሰበ። እድሩ ተሰበሰበ። አስከሬን ከአዲስ አበባ ይመጣል እያሉ ሲጠብቁ አስከሬኑ ቆየ፣ ዘገየ፣ መሸ። አስከሬኑን እያነሱ ሰዎች ያማሉ። መጨረሻ ላይ አስከሬኑ ብቅ አለ። አንዱ ሰውዬ ብድግ ብሎ ወይ የአስከሬን እድሜው ረጅም ነው ስናማው ወጣ አለ። የማድሜ የማድሜ እግዚአብሔር ከሐሜት ይሰውረን። እንጀራውን በልተን እንድንኖር በቤቱ የምንጠግብ ነፍሳት ነንና ስሙ ይመስገንልን። ከዚህ በመቀጠል በቀጥታ የምንሄደው ወደ ሁለተኛው የወንጌል አገልግሎት ነው። በእውነት የዛሬው ቀን ደግሞ በጣም ይለያል። ትናንትናም ልዩ ነበር። ክብር ለሚገባው ክብር ስጡ ተብለን ተማርን። ዛሬ ደግሞ ስለ እንጀራ ተማርን። አሁን ደግሞ ስለምን እንማር ይሆን? በጉጉት እንጠብቃለን። ማለዳ ማለዳ የእግዚአብሔር ቃል አዲስ ነው። አሁንም ወደ ጆሮአችን ወደ ልባችን የእግዚአብሔር ቃል ሊመጣ ነው። በዚህ ስፍራ ብዙ ሊቃውንት ተገኝተዋል። ነገም ይቀጥላል። ብፁዕ አባታችን አቡነ ቀለሚንጦስ ነገ ሊባርኩን በከተማችን ይገኛሉ። እንኳን ደስ አላችሁ። በጳጳስ እንባረካለን።